je suis toujours en mode warrior hein. au contraire ça démarre à peine alors euh, je suis à Tarazou, dans le Morocco Fitness euh, Tour le principe c'est du sport du sport du sport non-stop et le but je suis venue à la, compétition c'est vraiment pour traîner parce que des fois la salle de sport au bout de ça ah, ah, ça fait c'est bien c'est quand même bien là non je veux le dépassement je veux aller vraiment au-delà de mes limites البارح بغيت نشارك معكم واحد لا بتيت استوار اللي وقعت لنا magnifique غتجي تثبت لكم على هذا le cerveau ديالنا كيفاش كنخدموه donc البارح مشينا درنا اون غوندوني بوغ وصلنا لهذيك la vallée la vallée du paradis et انا ماشي وكاينه كانت واحد السيده قدامي اللي قلعنا ويا ناري غادي نطيح واقيلا غادي نطيح ناري هادشي كيزلق ناري غادي نطيح مهمتي غادي نطيح عندك نطيح عندك نطيح واللي بغى يدوز خدمه كتقول له غير دوز حيت انا بغيت نمشي بشويه باش ما ينير حد باش ما يعصبني حد عندك نطيح كان واعدكم او بو دو 10 مين قلت غنبقى كنتبعها بوغ فوار كيس كي باسي او بو دي مينوت ايفيكتيفمون غادي ندوزو فواحد ان تي باساج في الواد كان خاصنا نقطعو الواد بالحجيرات غندوزو فوق من الحجيرات دارت الرجل الاولى الثانيه وهي تمشي كومتا عرفتي une chute libre في الماء فاقت كلها فازقه وهي تقول كنت عارفاها اي جو دي ايفيكتيمون تا انا كنت عارفاها pourtant je suis pas شوافه mais parce que ملي مشينا وهي م focalisée على حاجه وحده غنطيح بقات ت focaliser على تجاربتها اي وصلنا لهذيك la vallée de la vallée du paradis et كانت واحد السيده واحده اخرى سميتها زينه آه، بقات كتلاح من هذيك la falaise. sauf que la falaise et آه، آه، الماء ما غارقش بزاف عاليه بزاف بقات كطلع او فور ميزور كنوعدكم على فا ملي طلعت لواحد الدرجه نقول يمكن واحد 10 متر كلشي قابط في راسو كلشي قابط هكا والسيده لوغانيزاتريس ليميت هي قابطه التليفون ديال يمكن غنعيط لشي امبولونس مي وفات فات هي براسها elle était tellement focus sur le fait que غادي تنجح وغادي تصوتي وما غيوقع لها والو اي او كونترير جوست الفا ساموزي كيفيكتيمون داكشي اللي وقع ملي خرجت قلت لها كيفاش كنتي حاجه قالت لي ما فهمتهمش كلهم كيتستريسا وكلهم كيغوتو وكلهم alors que انا je savais الحال alors c'est ça كاع الحاجه اللي كتكونسونطراو عليها كتجلبوها لحياتكم وير فوكس جوز انرجي فلوز c'est simple درتي على شي حاجه تكونسونطريتي على شي حاجه كتجيب لها الطاقه وهذيك الحاجه كتحقق Alors c'était mon enseignement d'aujourd'hui. Tous les jours, comme des petites vidéos pour vous dire nous, comment j'évolue à travers <laughs> la compétition, mais surtout tous les apprentissages que je a tout le temps, il y a tout l'apprentissage, hein, je vais vous avec vous. coach Nahid Rachid depuis euh, Tarazout en plein mode guerrière. Je vais vous euh, filmer quelques petites... Euh, que petits extraits de comment je vais changer de look <laughs> من دابا حتى الليل باسكو دابا ناشفه comme vous pouvez le voir regardez ناشفه والو دابا شويه جو بونس غنكون سردانه شويه يا بخي غنكون كلاويه سي فور بروبابل هذا هو الله يحفظكم